Bilo mi je pet godina. Drugarca moje majke imala kćer istih godina. Zvala se Đana. Naše majke se često posjećivala i dok su vodile duge razgovore u skafu, meni je bilo jako ugodno družiti sa Đanom. Tada mi se dogodilo nešto čudno. Ja mi se misao. Želim da budim i izgledam kao Đana. Ta misao mi se vraćala sve češće, ali mi nije palo na pamet da ju ispunim. Naše majke se iz ko zna kojeg razloga prestale družiti. Meni je Đana jako nedostajala. Vremenom je moja pomisao izblijedila. Nekoliko godina kasnije, kada su mini suknje postale modni hit, gledaju sa prozora djevojke koji ih nose, javim se pomisao, želja. Hoću da budem kao one. U to vrijeme bilo mi je 14 godina, u jednom dnevnom listu pročitam članak o kočineli osobi koja je obavila operaciju promjene pola. Tada mi je postalo jasno da na svijetu postoji barem još jedna osoba koja osjeća što i ja i da je moguće uz pomoć medicine korigovati cijelo tijelo. Nakon toga se na muzičkoj sceni pojavila Amanda Lear, o kojoj se pisalo da je bivši muškarac, zatim demantovalo i ponovo pisalo. Sa 16 godina meni je sve bilo jasno, ali mi je također bilo jasno da drugima ne može biti jasno i da je najbolje, najbolje rješenje opasa se zidom šutnje i pokuša zakopati duboko u podsvijest onost Povučeno u srednjoj školi je dovela toga da smo dječaci prestali smatrati članom muškog društva. Jedne prilike alfa muđak iz razreda sa nadimkom Caja je na malom odmoru predložio dječacima da na velikom odmoru svi brzo izađu iz učionice i da je dozvalo djevojcama da izađu kako bi moglo otići u WC. Meni je palo pamet da u tome učestvujem i ostajem u čilonci. Djevojce su pokušali gurati vrata, ali nisu uspjeli otvoriti. Priđem i podignem zasu na drugom kraju vrata i gurajući oba krila uspijem ih otvoriti. Odmah je uslijedila za caji. Prišao mi je, uvati me za donju vilcu i grubo gurnuo nasad. Nijem palo napamet da reagujem jer je bio mnogo veći i jači. Od tada je prošlo 8 godina. Slučajno sretnemo na ulici. Odnos snaga se u međuvremenu promijenio. Nije mi bio ni do ramena. Priđem sa željom da mu uradim Karolinov lift. Pomislim da bi to moglo biti smrtonosno ili bi mogao ostati tetraplegičar. U tom trenutku moj oštri pogled izazvao strah od nekad silnog caje koji je sada bio omega možjak koji pogledom izrazom lica ponizno moli za milost. Nismo razmijenili jednu riječ. mojišnju smo se i on se počeo brzo udaljavati. Nikad se više nismo sreli. Osjećaj nezadvojstva u meni je stalno bio prisutan, jer mi je bilo jasno da je autovanje nemoguće. Jedne prilike, bilo mi je 25 godina, pomislim vozajući se autoputem u sred noći da je najbolje rješenje učiniti kraj. Počne brzavati. Motor od 8 cilindara grmi, kad na mjeru igra na 230. Zimske gume na starom Chevroletu opasno tresu na vrućem asfaltu jer je dostigla gotovo dvostruku brzinu od one za koju su predviđene. Ne znam koliko je to trajalo i da li se noga sa se gasa podigla mojom voljom ili instinktom za samodržanjem početkom 90. ili 91. pročitam u novinama da je beogradski hirurg dr. Sava Perović uspješno obavio operaciju promjene pola koristeći inovativnu tehniku koja se pokazala kao pun uspjeh. Javila se nada, izlazi iz tunela. Ubrzo izbio rat i raspad zdravstvenog sistema bivše SFRJ. Svjetlo u tunelu se ponovo ugasilo. Prošao je rat, ali sve godine došao je internet i brojne priče o transrodnosti. Meni je nekako postalo jasno da je vrijeme za ulazak u tranziciju iza mene. Podnega mi se javi pomisao da nikad nije kasno, ali razum kaže da je gornja komora pješčanog sata prazna. Kad najđem na vijest da je neka mlada osoba uspješno obavila tranziciju, radujem se kao da sam ja njenom mjestu. Kažem sebi, neka bar neko drugi nađe izlaz s mračnog tunela.